А в Польшу как вам, что вам поляки говорят? В Польшу что говорит Полон? Не знаю, что сказал. Закрыт, только закрыт. Duneş Bredonya hamuk Duset Duset Boş diyor Boş diyor Esna kanını Kaka palam Baş kak baş Yani hamı beriyet ya bırakın Kabile avatak Vara bırakın vara Tu tu tu tu tu tu tu ها Dobro, Braca. دبرو براكم برو ورا كاكا باش Jak ci Siberia? Jak Bak. Take a photo. Tam dolara. Dolara. Dolara. Piawa ni jana. Pas, pas, Мы родом из Курдистана. Наша автономная территория богата нефтью. Но простые люди, такие как мы, не умеют возможности жить достойно. Теперь, благодаря судьбы, мы и наши детей перед вами. Вот что я хочу сказать. Когда-нибудь мы вернемся в нашу страну, и станем лидерами. Я обещаю вам, что если вы позволите если вы позволите нам пресечь границу сегодня, мы вечно будем пить вашему пить ваше Гимн. Ваш флаг вечно будет висеть в наших домах. И, пожалуйста, смотрите это доказательство, когда вы пришли к нам. Это фото 1942 год, когда народ, польский народ, пришли к нам из Ирана, мы не закрыли границу. Мы сказали, пожалуйста, приходите и добро, добро пожаловать. А вы сейчас почему так поступите с нами? Вот, президент Польша, пожалуйста, смотрите, а вы не видите эти дети? Умрут мы очень-очень холодно, мы не можем держать еще два дня, один день. Вот эта женщина беременна, 8 лет, у нее есть дети, ребенок, 7 месяцев. Надвинешь его агрить, надвинешь его агрить, давай клейна. А, вот. Мы не, мы не можем, мы не, мы не хотим еда. Просто дайте нам пройти что мы с, с детьми пришли сюда, они с, с оружием. Почему так поступите с нами?